Mwananchi la leo pia linaandika bwana kuhusiana na tamu na chungu ya miaka ishirini ya bwana Salim Kikeke akiwa BBC. Eh, Salim Kikeke Jomo bwana, eh, kuna ah, chungu Jomo mm. Mimi na yeye ndio tunaitana Jomo ah, sisi watatu mimi. Sasa sikiliza story yeye, yeye Kikeke eh, na bwana Chazi Martin Hillary Nkwanga. Mna genge lenu hilo? Tuna genge yetu tunaitana Jomo. Eh. Sasa hii nitakuja neno kwa neno pale. Eh. Nikwambie kwa nini mkasa huu wa uliokuja kuja kuja akaitwa Jomo eh. au tukaitana Jomo. Sasa yeah. neno kwa neno ni nini sasa? Neno kwa neno saa mbili pale. Wewe subiri bwana wewe. Pale saa mbili neno kwa neno na Dr. Chumvi. Eh. Wewe utoki wewe. Ni stoki leo. Yaani tukimaliza tukimaliza magazeti na makoko pale eh. unabaki. Nabaki pale. Unataka utia neno kwa neno. Nataka kukwambia katika neno kwa neno na Dr. Chumvi we bwana we bwana kwa nini leo tunaanza leo kwa nini tulitana jomo na mimi nyinyi kwa sababu ninawajua vizuri ehe naamini ile eh, jomo ile jomo lina sababu kwa sababu basi tutakutana pale kwa neno kwa neno na chungu tamu na chungu ya miaka ishirini ya kikeke BBC gazeti la Mwananchi limeandika tamu yake na chungu ya. Sasa kuna watu wanaamini ujua Ulaya hakuna chungu. Ah, mm. ndio mm. mimi nitakuja kwa neno. Mm, kwa neno. Kwa neno pana Dr. Chu, eh. chumvi nitakuja kukwambia. Sawa. Eh, mambo ni mengi kumbe. Eh, mambo ni mengi bwana. <laughs> Yaani wewe yaani usitoke. Yaani vitu vimepandiana. Eh. eh. eh. Nipashe. Mwanga wa Kawe bwana wewe. na chumvi. e bwana kwa neno. Neno kwa neno eh, wakati na tuna tunapitia tuna kurasa za magazeti pale tulisoma habari kuhusiana na, na, na Salim Kikeke tam na chungu miaka 20 yake ABC mm. Sasa of course mimi nika, nikatania pale nikasema bana, moja ya majina ambayo tumekuwa tukiitana ni Jomo. Ukashtuka wewe Jomo, mm. eh, Jomo mkoa tatu, Jomo tuko watatu na ile eh, eh, na kutana eh, na Charles pia Charles ile Jomo Jomo Jomo sasa bwana Jomo ilianza mwaka elfu mbili na mbili kama elfu mbili na mbili elfu mbili na tatu ndio takriban ishirini eh, eh, ndio eh, na huko huko mimi eh, nakumbuka mimi eh, Kikeke na dada yetu Saida Muki Saida, Msu, Saida Msumi alikuwa Channel 10 mm. Eh, siku hizi yuko wapi dada yetu na na Nsongelia Kilingia, yuko Daily News huyu sasa hivi eh, nadhani ni editor pale na George Njogopa. Unaona sisi watano eh, George, sisi watano mm. tulipata nafasi eh, tukahudhuria kozi moja inaitwa sports eh, sport, eh, ni sport report Coast nafikiri ilikuwa inafanyika na yes, ilikuwa inafanyika Gaborone Botswana. Tulikuwa tunaenda kufundishwa namna ya jinsi ya kuripoti, lakini namna pia eh, hata ya ku, kutangaza hii mipira mm. Eh, kwa mara ya kwanza mimi eh, nikaona mtu anafanya kipindi cha michezo alikuwa anatufundisha eh, nakumbuka mwalimu mmoja alikuwa anatoka Sweden akatuwekea pale michezo ya dakika tatu anatangaza mtangazaji michezo dakika tatu hiyo imeshiba ime kila kitu dakika tatu leo hii dakika tatu unaziona ni, ni, ni, ni ndogo na eh, leo wachambuzi wetu hey. dakika tatu mtu anaona, anaona eh, lakini huyo eh, eh, sasa hii nilikuwa nazungumza hiyo lakini sasa jomo ndo likaanzia hapo huko tulipoenda mm. sasa. hmm. si tulipofika pale botswana uh, unajua tena mnajua ukishafika pale sisi vijana wakati vijana na nini damu inachemka, damu inachemka. Tukatafuta wenyeji wetu pale bana, hapa Botswana kuna Watanzania hapa mm. Eh, jamaa mmoja akasema bana, hii eh, bwana, kwa sababu kuna Mtanzania mmoja hapa bana hii eh, jamaa mmoja smart, mtu safi kabisa bwana, anaitwa anaitwa Jomo bwana Jomo sasa. Jomo eh. Ah. Mm. Bwana Jomo, Jomo akatafuta kwa simu pale tata. Jomo bwana wa Tanzania bwana tupo bwana tupo hapa tumefikia kwenye hoteli moja hapa. Eh, tukamtajia hoteli tulofikia. Jomo akasaba samna neno. Mimi nitawaibukia usiku pale. Mm. Jomo, Jomo wewe bwana. Basi bwana usiku kweli bwana. Akatuibukia pale usiku. Akatuchukua pale. Na kikeke yuko eh, mimi kikeke na Nsong, na, na, na, na nsongeli eh, tuka wote watatu sisi. Njogopa nadhani akuwepo. Njogopa yeye alibaki hotelini na dada yetu Saida. Hmm. Unaona Mm. bwana hawa kabaki. Eh. Sisi tukatoka pale si cool. Si Jomo akatuchukua Gaborone hapo. Gaborone hiyo bwana wewe, Gaborone ya moto hiyo bwana. Eh. Um, basi akatupeleka kwenye night club moja hivi. Mm. Unaona bwana? Peleka night club moja. Tumeingia mule ndani nini? mziki unapigwa mule ndani na, eh, na si vijana tunamauva majoka na nini mwangalia mwenzangu kikiki huko anarukaruka namwangalia msugije narukaruka nami naingia huku narukaruka basi ruka tu kama unavyoruka hey, kesho eh, kuelekea Dodoma leo, eh, leo kuelekea Dodoma eh. Unaona bwana, basi huku na huku Jomo naye ana eh, Jomo mwenyeji wetu Jomo anapiga vitu anapiga vitu anapiga vyombo anapiga vyombo anapiga vyombo mm. vyombo vikamuingia Jomo Jomo sasa Jomo sasa ndio tukamuona sasa Jomo ni Jomo <laughs> kweli sasa bwana imefika tisa tisa hivi usiku hiyo Jomo tayari vitu vimeshakolea kichwani kwa mbona Jomo basi turudishe, kwa sababu sisi asubuhi kesho tunaingia darasani pale. Unaona bwana, asubuhi ni darasa, turudishe bwana hizo angalau tukalale. Jomo katugeuka. Ah, wacha bwana. Ah. <laughs> Jomo Asa nyinyi wagonjwa nini? Eh. Hata sisi Jomo yani hata sisi. Nyinyi mnakuja na nani? Jomo ah, Jomo wewe sio mtu mzuri jamani. Ah, na hiyo eh. Jomo umechukua kutoka hotelini <laughs> umetuleta hapa mlifika mkapewa sifa za Jomo yaani, yaani, yaani, eh. bili alikuwa na clear Jomo mwenyewe eh, hiyo Jomo Jomo aliisimamia. Ah, sasa uzuri wa sisi watatu mimi Kikeke pamoja na, na, na Nsonge wote tukatupigi vitu mm. Eh. Jomo ndo alikuwa anapiga vitu haikuwa mbaya, haikuwa mbaya <laughs> ndo bwana oh, mbaya <laughs> sasa kile kitendo cha jomo kutugeuka alafu tuko ugenini ah! saa tisa usiku jomo katugeuka na mtanzania mwenzetu mtanzania mwenzetu na sisi hatuna njia nyingine na mitaa yote jomo ndo anaijua nyie eh? wagonjwa nyie wagonjwa ni nyie mmekuja nani vombo nini nyie <laughs> wagonjwa eh, kwanza mko wapi mko klabu mko klabu ah, tisa usiku mm. hey bwana, eh, tukachoka mimi kikeke na na nsongi ile pale, watu nasema bwana, sasa tunafanyeje hapa hapa, sasa tunafanyeje bwana? Eh, sasa bwana bwana, ushauri uliotoka hapa. kwa sababu eh, ile njia kama tulokuja nayo, unajua Botswana sio nchi kubwa sana eh, ile njia eh, ndio na vinyo padogo padogo, tarudi tarudi eh, Wasafi Wasafi FM 100.9 na Dr. Chumvi kuna ubia Jomo leo bwana anamwelezea Jomo mm. sasa Jomo bwana akawa ametutelekeza sasa tukatoka nje pale tunajua vijana tena mm. bwana turudi na njia ile ile tuliokuja nayo <laughs> eh yani kama eh, eh, ile ile njia tusabana sisi tunakuja eh. parefu lakini unajua parefu maana yake mguu kwa mguu eh mguu kwa mguu bwana tukatoka saa tisa ile tukasema hakuna taxi jamani bana ah na sisi ndo lengo letu sasa bwana tukikutana taxi nje mm, mm huko mm. nje maana club tax zinapaki nje club pale hatukupata tax labda mm. Botswana ni nchi ambayo leo nitaelezea Botswana ni nchi ambayo kwanza unaweza gari ikapita we ukaisimamisha ukaomba lifti wakati ule mm. sababu ni nchi ndogo na watu mm. population pia mm. ilikuwa mm. ndogo mm. na mtu akikataa aki, aki, aki kukupa lifti anakufanyia hivi akikufanyia hivi yani kihivi botswana aghala sipe yani una maana yani hivi yani aghala sipe yani uwe kwenye gari mtu akikufanyia hivi yani una maana yeye kakutosa yani mm. eh wewe unaomba lift afa kufanyia ah, wewe umeshatupwa kwa hiyo sasa natajaribu kueleza kwa toka pasi hatua hamna gari yoyote hatuna namna, hatuna hatuna taxi pale nini, kwa sababu ile ni watu walikuwa kuja pale vidogo na nini na nini, najua walitupeleka sehemu ile ah, ya classic eh, eh yani classic, unaona eh. Mm. Jomo alikuwa mtu bwana, kabla kabla vyombo vijamuingia mm. Jomo alikuwa mtu na mipango ilikuwa mingi. Basi bwana, tukatoka kwa sababu tuifuate njia ile, tukaanza tuka ku, kutembea bwana, tembea tembea tembea tembea tisa hiyo hiyo uh, tembea tembea wana <laughs> yani mnatembea kwa miguu kwa miguu <laughs> tumetoka kwa gari kwa na gari ya polisi ile gharama mimi <laughs> eh, tukakutana na gari ya polisi bwana eh wana jamaa wao tuzi ni vipi mnatembea sehemu ya hatari namna hii mnatembea kwa miguu namna hii tukaambia bwana sisi bwana tumepotea bwana nini ah chaulizeni kwa jamaa wakatuacha bwana polisi hapo eh usiku ule jamaa sio alikuwa na jeshi wala wakatuacha bwana wao wakakanyaga sio alikuwa doria wakakanyaga sawa sisi tumetembea tumetembea, tumeifata njia e bana, kwa mara ya kwanza jua linatoka asubuhi, tunaliona tu, kwa yetu tunatembea ndio tunaingia tunaingia pale hotelini sisi Jomo, tunaingia hotelini saa moja asubuhi jua linatoka linazala. Ah, ah. yaani Basi bwana, kila mmoja siku ile kauli ile moja siku ile tunaitana Jomo mwenyewe, Jomo ah. Jomo Jomo Jomo Jomo, ulimtafuta haujamuona tena hiyo bwana ndio tukaanza kuitana jomo mm. na bwana kikeke Eh, sasa bwana. Eh, tukawagumzo. Kwenye seminar. Eh, eh, seminar bwana Jomo. habari yenu ikavuja. Yaani habari ikavuja pa yaani asubuhi tunawaelezea kila yaani mmoja yani, bwana. Kwa kifupi bwana wenyeji wetu tunawaelezea tukaambia bwana tumetoka sekabu moja inaitwa Shentemba. Nakumbuka mm. eh, Shentemba moto kati ya eh, kweli Shentemba eh. Shentemba huko. Wakasema mnasemaje? Sasa tumetoka shente Shenteba tunatembea. Akasema nyinyi mbali. Ni mbali alafu nyinyi amuogopi yenu usiku huo. Eh? Mm. Eh? Hapa bwana tumetembea sisi mpaka jua linatoka hivi. Ndio tunafika hapa hotelini. Kwa <laughs> kwa kifupi nyie mlipiga hello jua lakini <laughs> ya mguu kwa mguu barabarani. Sasa hapo mtuambia nini bwana Chumbi? Bwana hapo ndo nikawa najaribu kuelezea bwana Jomo nikamkumbuka na tamu na chungu yake bwana Kikeke bwana, kwanza juzi nime taarifa yake imetushtua eh, mm. imetushtua lakini haitushtui kwa sababu katika taaluma zetu hizi eh, za, za uandishi wa habari mm. Eh, inatokea mm. eh, unaweza ukahudumu kwa muda mrefu ikafika wakati kwa sababu na sasa mm. bwana imetosha mikono juu e, mikono juu na bwana kikeke wakati ana, anakuja pale anakuja itv na radio 1 alinikuta pale mm. eh, eh, Tumpokea pale. Tumpokea nani kama sikosei CTN wakati ule. Kama nakumbuka mm. pale. Kwa hiyo sisi ndio tukuwa vijana. Sisi ndio kikosi kile unasema kikosi kile cha cha dhahabu wakati ule mm. E, ndo vijana wadogo kabisa yani, e, unaona bwana. Kwa hiyo e, tukapambana pambana pale tukapambana pambana, baadaye ndo akapata nafasi hii ya kwenda e, BBC na nakumbuka ilikuwa ni zile zile utaratibu wetu ule mm. kwamba unaenda miezi mitatu mm. e, ukifika miezi mitatu unarudi na kwenda mwingine hivyo. Tulikuwa na utaratibu, BBC walianzisha utaratibu huo kwa redio zao washirika, mm. wanawachukua yeah. watu wow, ilikuwa, eh, mm. sana sana mm eh, na kisa sisi ilikuja nadhani ikatibuka baadaye kwa sababu mm. walikuwa watu wakienda watu wengine hawarudi tena eh, kama kama ah, ah, ah, ah. Eh, of course kwa sababu ukifika kule kwa sababu na kazi nzuri unayoonyeshwa jamaa wanakuongezea tena miezi mitatu tena mingine mm. inakuwa sasa sita mm. Oh, bwana mitatu tena unaona tisa kwa huku unasubiriwa huku urudi na eh, huku alio ah, kuiva kwa ni eh, daraja eh, ah. inakuwa daraja la kudofisha ah, baadaye mm. una eh baadaye bwana mimi chini chapika sasa London na mimi niko bibi hapa mm. tena eh una Eh, sasa ikawaje wewe ukubahatika kuingia? Ndio sasa wakati Kekeka amekukuta wewe. Eh, ni kweli. Eh. Sasa ile cheni ilipokuja yeye kwa sababu Kekeka alikuwa upande wa TV. Kwa upande wa radio tayari tulishatoa mtu mwingine huku. Eh, eh. alirudi? naye <laughs> akurudi sasa <laughs> naye upande wa TV. Naye akurudi. Kekeka naye akurudi. Eh, project eh, eh, ikavurugika, ah, ah. Bosi akasema ah. wanabeba watu wetu. lakini mi nataka kujua walikuwa wanaondoka kwa terms zipi, kwa maana kwamba si ni washirika, kwa hiyo si inabidi atoke kwa mwajiri wake, yani kama ni ITV kwenda labda BBC, sindio Kwa hiyo wao ITV walikuwa wanatoa mkataba ama terms za namna gani? No, kwa sababu ushirika ule manake ni kwa maana kwamba mnatoa watu wenu na wanaenda kule kwa kipindi gani? Kwa kipindi cha miezi mitatu mpaka sita. Mm. Ikiisha mitatu sita unarudi ah, unapaswa kurudi ili kwa sababu nia nia ni kwenda kwa watu kwa kupata ufupi oh, kupata mafunzo ya kule akikupenda anakubakisha. Sasa kule ukienda kwa sababu si mtamu na wewe eh unaona bwana eh na lakini mimi nilikuwa naona ilikuwa ni njia nzuri pia ku, hiyo ya, ya kama unakubakisha ilikuwa mm. ni njia nzuri pia wakati huo ya sasa BBC nayo eh, kujitanua kwa Watanzania. Unajua bosi alikuwa Tido, eh, alikuwa mm. Tido mm. eh, nakumbuka hiyo mm. alikuwa Tido na Tido alitengeneza ali, ali mazingira lazima tumsifie, alifungua bomba, alifungua njia Channel. Eh, kwa mm. Tanzania pale BBC mm kwa sababu yeah. kwa fulani BBC ilikuwa kama ya, ya, ya wenzetu wa nchi jirani Kenya. Mm. Eh, eh, sasa unajiuliza sisi tunazungumza Kiswahili eh, kizuri. Unasikia Kiswahili cha Kenya kile. Eh, lakini mm. ukisikia eh, kwa hiyo na akafungua njia wa, wa, wa Tanzania wengi kusema kweli wame, wame, wame, wamefanya kipindi hmm. chake akiwa basi bwana Jomo, si tunakushukuru sana hmm, ndio, ndio, e, tumeenjoy neno kwa neno wakati, wakati Dr. Chumvi unaondoka mm. kwa sababu Salim Kikeke ni rafiki yako sana ndio, ndio. na kipindi cha nyuma hapa aliwahi kufanya mahojiano bwana, akasema wewe ushamshawishi aje hapa Wasafi. Ndio, ndio, ndio. Na sasa hivi kuna tetesi huku mitandaoni kuhusu bwana Salim Kikeke kuja hapa Wasafi, eh, kuja, kuja hapa au kuna koti fulani inadaiwa eh, kwamba limeandaliwa eh, kitua eh, tu hapa anabebeshwa la kitaifa koti la kitaifa sasa wewe utakuwa unaelewa haya mambo ya ndani kabisa, ni kwamba anakuja hapa au ni lile koti la kitaifa linamsubiri au anaenda wapi? Salim Kikeke, ah. Dokta Dokta Chumvi huu ni mtihani baki nao mimi na <laughs> baki nao mimi Salma eh, eh mimi mimi nimebaki na maswali mengi kichwani mm. na chumvi dokta chumvi natuache na neno kwa neno eh, wakati mimi natoka eh, mimi nimebaki na maswali unaona jinsi ambavyo ilikuwa kama ni riziki sasa inafunguka kwa mm. Tanzania mm. kwa nafasi ya kwenda ku kufanya mazoezi BBC pale mm. na, mm. na kuonekana mm. na wengine kupewa nafasi kama kina Kikeke mm. Sasa bahati mbaya bosi huku mnapotoka anakasirika, anasema watu wangu wanachukuliwa mm. bosi akafunga ile njia mm. Je, huoni kama bosi kafunga riziki ambayo ingetupeleka mbali Tanzania? Pengine sio kwa nia mbaya mm. pengine yani pengine yeye kwa concern yake, kwa sababu kama bosi anawapeleka huko mkajifunze zaidi eh. Mrudi nyumbani muendelee ku kudeliva kikubwa zaidi. Lakini Mimi nimeona Mkenya eh. Mkenya ametangaza ameacha kazi TV yao kubwa ile mhm. mm -hmm, sasa ameenda ameingia mm. BBC mm. Focus. Mm. Kwa mimi kila siku naona wenzetu West kidogo anaingia East. Mm, mm. Ah, na staka mimi na mimi milango ishafungwa zamani. Unajua ore eh, eti bwana bwana Gerald. Eh. Kama unakumbuka kuna mgogoro hapa wa wachezaji wetu wa ndani wanapopata timu huko nje mm. klabu kuwaachia kiurahisi inakuwa ngumu inakuwa ngumu kwa sababu ni mchezaji wako mzuri mm. na wewe unamtaka kwa shughuli zako za ndani lakini akienda nje anatangaza taifa mm. kwao kwa wanaotaka taifa litangazwe na nini wasema bwana mwachie bwana aende mm. mm. ulaa lakini kwa yule mtu na mashabiki wake hapa nyumbani ile klabu yake na mashabiki wake anasema ah, ah shikilie huyo. Lakini tuongee ukweli, sasa mkutano unakuwa hapo. Lazima yaani ukakuta chumvi angekuwa BBC. umesikia jana? Eh, Bali kikeke ndio ile eh, tuongee lakini baadaye si walienda walikuwa wanaenda sehemu nyingine mbali na bbc ah, dw walikuwa wanaenda Wakati wa BBC ulikuwa mkali. of course ulikuwa mkali lakini mm. baadaye kina isaac gamba walipata nafasi dw na wengine wengi Basi sio mbaya. eh, lakini mimi, mimi kidogo na concern moja hapa yeah. gerald anap, wewe unapomtengeneza mtu unapompika mtu vile ambavyo unataka alafu ukamsogeza pembeni pia aendelee kupikika ukiwa na lengo kwamba baadaye mapishi yangu na mapishi aliyopata sehemu nyingine aje anitengenezee mapishi makubwa zaidi mm. then unapomkosa huyu mtu huoni kama ni loss hata kama ni riski yaani hata kama unamtengeneza mtu unamtoa akapate riziki sehemu nyingine lakini unamtoa kwa matakwa ya baadaye arudi aendelee kudeliva kitu kikubwa zaidi na basi mi nafikiri mara nyingi mm. tujiulize mara nyingi nini kinasababisha watu watoke sehemu moja pindi wanapokuwa wameboreshwa mm. kuna sehemu nyingine yake amekuwa ameboreshwa mm. kwa hiyo mm. thamani yake amefanya nini inapanda mm. inaongezeka lakini mm. sana wewe ambaye umemboresha umeangalia value imepanda mm. kwa value hiyo hiyo kwa sababu unasema ataenda kukuongezea uzalishaji mm -hmm. ataleta tija zaidi yeah. mm. Sijui... wewe thamani ile inabidi ufanye nini? Nadhani mm. mara nyingi kuna hapo ndio mchakato unapoanza kupishana Mm. Na jinsi ambavyo tunaendesha shughuli zetu hizi. Ehe. Tunavyoendesha shughuli zetu za biashara. Hapo ndio pale Tunavyotazama wafanyakazi wetu. Eh, eh. Pengine ndio changamoto inapoanza. Mm. Na mimi nitaka niwaambie. Bali eh, ile tunaitambua kwamba sasa bana Sama alivyokuja hapa ilikuwa hivi. Sasa hivi ni hivi mm. kwa hiyo namfikiria katika ukubwa huo Ehe, na Gerald na Salma kwa yeah. kumalizia hapa mm. nakumbuka mgogoro wa madaktari wa serikali wanaoenda kusomeshwa nje mm -hmm. kwa ufadhili wa serikali wanabaki huko huko wengine hawarudi hata wakirudi mm. wanaenda private hospital